yarında Gördüğüm şeylerin her birinde Gözlerinle Sol yanımda Boşluk hissinin yanında bir seninle Ben seninle Bilmem mi Zor günlerimde hep sen Beni bitiren şeyin adı aşk Yola getiren bize niye yön veriyor şüpheler Soruyorum hep bunu sence neden Deli diyorlar Hani reçeten sırıtıyor ay bana geceden Ona el salladım pencereden Söyle tüm bunlar sence neden Bu sevdiğim bir şarkı olmalıydı Sevmedim bir daha Bakınca her şey tam gibiydi ama yoktu bir vicdan Bilmem ne, Zor günlerimde hep sen yanımda vardın oh, oh. Hissettiğim bu şey ben yarım mı kaldım oh, oh. oh. dünya hep zamanla bile sabit artık Anladın sen en sonunda farklı bir gün Ey günaydın Şaka kalbim artık sana müsait Bakarken sana diyemedim ay Konuşmak yok ay bakışalım aynı İlişkim olaylı dile kolay ya Zor günlerimde hep sen yanında vardın Kaybettiğim bu şey ben yarım mı kaldım Oh.